लेके हम हाथ ले से को दिखाए चीर के हम इसिया का मदावा कौन करे इसिया का मदावा कौन करे रहमत आलम तेरे सिवाए रहमत आलम का गम